Bienvenidos a DAO para Personas, un pequeño proyecto en donde tomo las palabras del Dao de Jing escrito por Lao Tzu y lo interpretamos a través de un parafraseo para que sea mucho más entendible y luego me dedico a hacer una pequeña explicación para que tengas algo que puedas implementar directamente en tu vida. Son 81 capítulos que voy a ir sacando poco a poco conforme tenga tiempo para hacerlo. Espero que te sea útil la información y que puedas aplicar lo que aprendas aquí para mejorar tu vida. Acompáñame.